لو انت باش تنتخب لي ماكش باش تنتخب ولا باش تنتخب لي نعرفك لا لا انت لا صاحبك اه، صباح الخير صباح الخير Ah, le 6-6. Le 6-6, ah, euh, Merci. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste très indépendant et très libre dans notre tête. C'est-à-dire, on ne doit rien à aucun parti. Là, ce qu'on doit, ce qu'on c'est à la commune et aux habitants de Sidi Saïd. Ce n'est pas du tout les partis politiques. Euh, je crois que les gens en ont ras-le-bol des partis politiques. Et moi-même, j'en ai ras-le-bol des partis politiques. On en a marre d'être de, sous, euh, euh, sous le joug de, de, ces partis, partis, hégémoniques. Il y a deux partis qui, nous ont bouffés dans le pays. Donc aujourd'hui, on se dit on ne va pas leur laisser la place. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est engagé. Donc troll les 11 partis, non, parce qu'on se sent totalement indépendant. وعندنا باش ناكلوا كسكسي فما براق قلت نرجع لك خاطر عندها ريحه كسكسي يهبط شهيتني ضيق Personne. Et c'est après je me- que je me suis dit, pourquoi pas, oui, euh, après tout, si on se présente, c'est aussi pour être euh, à la tête de la mairie. Et oui, on veut gagner, oui, être maire. Et pourquoi pas une femme Une femme, oui, ça serait intéressant. une femme, une femme qui serait dans la culture. Et je pense, euh, voilà, donc, euh, et je suis entourée d'une équipe absolument extraordinaire. Donc en fait, nous avons fait des rencontres citoyennes à la galerie. J'ai presque pas travaillé euh, en 2011, de 2011 jusqu'aux élections, pour justement faire plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, euh, par باغ اكزومبل جنيدي عبد الجواد جماعه المسار جماعه التكتل غازي غرايري sont venus dans ma galerie et c'est devenu enfin un café parce que c'était pas mais en tout cas une rencontre citoyenne donc il y a eu un engagement de ma part Il faut être clair ils m'ont utilisé je veux dire c'est clair dans le sens qu'ils avaient besoin d'une tête d'un nom connu à Sidi Saïd. Euh, c'est clair qu'ils ont... Euh, c'est pas pour mes beaux yeux. Et moi-même, aujourd'hui, je les utilise puisqu'ils m'ont permis d'être... Euh, donc je crois que c'est aujourd'hui, nous sommes quittes. <laughs> peut-être... Je suis très franche là. <laughs> voilà. Donc je ne dois rien absolument, euh, je dois surtout aux électeurs et aux personnes qui vont nous élire. Je crois qu'on doit plus aux citoyens de Sudibo Saïd qu'à personne d'autre. C'est eux à qui on doit rendre des comptes à autre jour s'ils nous ont donné leur voix. C'est eux nos électeurs. Euh, leur galerie, je absolument toutes les casquettes avec euh, les artistes avec lesquels je travaille. Et donc, euh, je suis un peu leur pilier, quoi. C'est important. Quand ils ont un problème, c'est à l'Oaïcha. Et je pense que quelque part, la question que vous me posez est assez intéressante. Donc, euh, vous me dites, oui, je pense que par rapport à, être euh, à la, à la direction d'une mairie, on est à l'écoute du citoyen, comme on est, on est à l'écoute de l'artiste. Donc, aussi, il y a quelque chose de très similaire. يعطيك الصحة ناقصين ثقافة دونك لازمك نمرو ستة مالا <laughs> ما عندناش الحق باش نقولوا لا خاطر المره الاولى اللي باش تصير انتخابات حره في البلاد هذه انتخابات بلديه دونك على هكا آه، قلت اي على هكا قلت اي والناس يقولوا لي مانيش باش نمشي ننتخب كيفاش ما تمشيش تنتخب الناس دافعت باش تكون هالحق هذا موجود في البلاد هذه دونك حق من حقوقك انت كمواطن باش تمشي تنتخب الناس اللي تحب عليهم قلت لكش انتخب لي هذاك نقول لهم نقول لكش انتخب لي لينا اما بربي امشي انتخب بربي امشي امشي حق من حقوقك